뚫어 뚫어 아, 뚫어 뚫어 nào mà dạ đấy anh còn hay là phải là play đấy free fire mà phải là đi đúng xin mình xin mình xin mình xin cái này à 哎呀，再来一下。快啊，Play 个 A 吧，บ l e t s go，没那事。哎呀，哎呀。加油加油加油！哦，这拿完了，切狗龙牙完了，妖耶！的？哦哦，那高楼牙了，大地，我操，哎呦你呀！对对对。 没啊，别让我别他了，啊，哎哎。哎呦！啊，我的妈！câu nộ. Anh đừng nghe. ပြင်လေးနော် share ပေးကြပါဦးဗျမကြည့်ကူလည်း share ရလည်းရတယ်ဗျအသေးလေးဝိုးလေးနဲ့နှိပ်ပေးကြပါဦးအောက်ပါနော်ရောက်တာလည်းတစ်ချက်တော့နှိပ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်ကျွန်တော်အပေါ်လေးတက်လာဝိုးလေးဟဲ့လားအသေးလေးဝိုးလေးနှိပ် share ပေးလိုက်ကြတော့ဆွမ်းနေညောင်းညောင်းညောင်းညောင်းပါညောင်းတော့ဆောက်ပါပါဟုတ်တယ်ဆောက်ပါပုတ်လေးကြီးတာမဟုတ်လိုက်တော့ကျွတ်ဆောက်ပါပေရီအာယာ One, one, one. Can be. Tuno, tuno. Okay. તું nó તું nó 야잘못해원타이어머잖아잠깐만비와캠비에헐찬이맞으네저간이네မင်္ဂလာဖင်မဲ့တယ်မင်္ဂလာပါဟာဖင်မဲ့စားတာပေါ့အာ no no no no no no ကြာရှာရဲ့နောက်မှာရတယ်အဲ့ကောင်ခေါင်းစားလိုက်ပြီအဲ့ကောင်တော့ခေါင်းစားလိုက်ပြီအေးလုံးမသားကြီးဟောကနေတမ်းပြတယ်ကတော့တော့တော့ 哎呀，别他妈的，你找啊，别别别，别盯上我，盯上我！哪个？哪个？那个？那个那个。那个那个。大哥！啊！打过来的，打过来的！你那边的，喏！到没啦？车车没啦？阿里，阿里，操他！看那个那，别看啊！哎呀，哎妈了！过来吧！咋咋咋咋咋咋咋 မင်္ဂလာပါအောင်လေးဝင်မင်္ဂလာပါဝါနော်ဝါနော်ဝါနော်နှကောင်ရှိတော့အော်ရကောင်းလိုက်တာကြောက်မင်းကိုပင်းချက်ပြီးကြောင်အဲ့ဒါလာပြောတာလေโอเคဗျာတော့အဘွားဟာအဲ့တကီရိုဆိုင်ပြောရဟဲ့ပါရှိတယ်လားလေးရှိရှိတကောင်းကျဲဘေးမောဘေးမောဟာဟာ UMP ရှိရနော်ဒီမှာ UMP ရှိရနော်ဟုတ်ပါချက်ဟုတ်ပါချက်ဘယ်ဘက်ချက်အဲ့ကောင်လားမသိဘူး มามาดีไปมาดีดีไอ้ไอ้ไอ้ไปฉาบไอ้ไปฉาบดีไปก็ดีไปก็ปล่อยကိုရတနက်ထဲနဲ့ပတ်ပတ်ပတ်သွားအဲ့တနက်ပတ်ရိတ်နဲအာမတော်များသေးအခုမှဦးစီလေးနဲ့လားဟုတ်ထုတ်လေဗျာဒီလိုအဲ့ချိန်မှာခုနအတန်ကြရင်တော့ဒီလိုအဲ့ချိန်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Mẹ nó nổ Anh còn hai cho mày, anh hai cho mày này, anh hai cho mày này Hả là, bài này play này, free fire mà phải là Ta về Nhìn đi, ta kỹ đủ mà ấy này, nhìn đi Nè, này chú lòng, chú ca đó mà bỏ là Nó này chú ca đó mà bỏ là Nó này này chú ca đó mà bỏ là Bà ngồi được cái mâu bị lại đi ở đây Bà ngồi lên mà tìm cho nó mâu bị lại À, đúng rồi, thế này là giờ đi nó pro nhỉ. Nice kì. Lại nó thì gì lại nó rồi, lại nó. tao tao Tame, tali gane tame, la la la. Tali gane tame, brother. Neo, neo, neo, neo, neo, tome. La la la, la la la la la la la. Tháo lầu rồi, tháo lầu rồi, tháo lầu rồi, tháo lầu rồi. Tháo lầu rồi, con đập bom rồi, đập bom rồi. Chân đi, chân đi, chân đi. နေပုံပေါ်ကဘာရဲ့တာကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ graphic card တွေ CPU တွေကိုသိရအောင်လို့လေကျွန်တော်ခိုင်းအဲ့လိုမျိုးဟိဟိတက်တာလားလို့ဘာလို့အဲ့ဒါသိရအောင်လို့ကြည့်တာအပါဆန်လေးတွေအပေါ်ကစာလေးတွေကအဲ့အဲ့ graphic card ဘလောက်ဟိုဘလောက်ညာဘလောက်ကျန်ကြီးကျန်ကြီးအမှားအကျန်ကြီးတက်လိုက်တက်လိုက်နေလို့စမြစမြစမြစမြတက်ကောင်းလဲတက်ကောင်းလဲလားအေးပါအေးပါပါလိုက်တော့ print တယ်ပါလိုက်တော့ print တယ် à, Ala, I'm falling people. Ha. Ha. ha, didn't bring the Puyo here, Puyo here. Ah. I'm falling people. Oh, look. Đừng lại bên bên con. Ở đây câu tòa đó. Phiêu cho nó cho nó cho nó hoa với con đây à. Tiêu. Tiêu. Ai bé Sky chỉ tao rồi rồi Sky tao rồi rồi. Thằng nhá câu đã, thằng nhá câu đã. Mà sao có mà bầu làm gì? Sao có mà bầu làm gì? အေးတော့ရပြီကျွန်တော်လိုက်ရုံပဲ Trisco Trisco ရှိရတော့ Trisco ရှိတယ်ကျွန်တော်ကောက်ခဲ့တာဟုတ်လားကျွန်တော်ကောက်ခဲ့ကျွန်တော်ကောက်ခဲ့ရရအဟောရကျွန်တော်ပေးရလဲပေးမယ်လဲပေးမယ် bro ရဟလာရရရဒီတော့စကားရေးရှင်နေကျွန်တော်ကောက်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်စကားမစကားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါ6တာပေးပါလား3တာပေးမယ်တဲ့ရရရအေးလုံးပေးအဲ့ဒါပြောစိုင်မာဓမ္မကိုစကုံမပေးဘူးငါလည်းကိုအဲ့ဒါငြိမ့်နေတယ်ပင်းပါကြောပါတောင်းတယ်ဟာတွေ့ 나 비올 조해 비올 조해 다시 우리 와 야야 막와 자포로 바로 바로 막 걸어 우리 왜가 타게야 마울리 아 어제리 왜 타게 되게 타게라 아이 뭐야 되게 타게를 대박 되게 수리 수리 타게 나랑 보 왜냐면 미안해 ဟုတ်စပေးရပြေးပါဘူးကားသားယူတာသလားကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကားထားကားထားရှောက်တေးဝါယူလားဒီကမမကားတော့ယူလားတေးဝါယူတေးဝါယူမှာလားကောင်းပါပစ္စည်းရတတ်သွားဆိုမင်းညလိုက်ရွှေ့ပါလေဘာသာလို့မင်းညညနေကြည့်နေရပြွာလေးတိပဲကြာရက်သွားတာပလိန်ကားနာပါလားအဲ့ဒါအခုပြန်လဲပြီ graphic နဲ့ run နဲ့ပြန်လဲပြီကျွန်တော်ခုလာပြန်လဲပြီးတော့နော်အခုတော့မဖြစ်တော့ဘူးခုနကဆွေးနွေးမဖြစ်ဘူးဆိုမဖြစ်တော့ဟုတ်နေအဲ့ဒါဒီကောင် Fire, play that! Aim up, yeah! let's go မိနစ်20မှတ်လိုက်တော့ brother တို့ဟဲ့လားနော်ကာကာကာကာတမတို့တမတို့ I got supplies အမကိုင်ကိုင်ပြန်နေဘူးကိုင်မောင်းနေရွေးလေးနဲ့အဲ့ဘက်မှာအဲ့ဒီနားဘာတိုင်းအေးအေးကိုင်အေးကိုင်အေးကိုင်နော်ဘာလို့အေးကိုင်တိုက်ကြီးဟဲ့လားအလားလေးပဲလားအဲ့ဟိုနေလိုက်လာပါတော့မယ်ထဲမှာတော့မယ်ထဲမှာပင်ဟိုကာကာကာကာကာမမတို့မမတို့ Watch out ကာလီကာလီကိုဘောကိုပြေးသွားတာပါကွာအချင်းကမင်းကလေလဲ့တာကွာငါလူမကျွေး ဒီဘက်လာတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုဘက်သွားတာကိုလာပြီလာပြီနော်အေးနေနေနေနေလာပြပါလာပြပါလာပြီโอ้ကျွန်တော်ချီနဲ့တိမ်သွားတာရှစ်ကောင်လုံးရပါတယ်ရောက်ရေအကုန်ရပါတယ်ရောက်ကာယူကာယူကာယူကာယူကိုလေးကာယူကာယူကာယူဂုံးမယ် let's go ပါတော်တော်ပါရလေပြိတ်တဲ့တာကိပါဗျာဟာလား let's go pare le play de ta ki ba bia let's go la to mày, to mày ko đủ, à cô cô hốt cả cao mông đấy còn mà cho đi tao này đi để cái này ấy à anh nó đi cá phà đi ô ô nó cầu lỗ ra là tao đi what the fuck yếu gì à mau mau mau mau không mau không mau miết này miết này miết này miết này à, yêu gì thì phải mà lên chuyện gì đi à tôi chào cái đi smoke mà smoke smoke smoke smoke smoke lao đi bảo wow yếu chỉ nó tóm chết ở có cao wow wow dọc nó sân nó sân là mình để nó là mà ôm mà ôm mày cái nào đi nó sân là mình để nó ôm mày Ôi, cho nào cho cái nào. Ôi, cho nó cáo vào đến làm chỉ là không bao cáo vào con nó con luôn. Lao đi về. Lao đi về liều cái lao đi liều nhỏ nó. Kệ lao đi là. Nó ảnh cả. Vô lên này cha này, vô lên này giờ bao giờ vô lên thì chỉ vô lên chỉ này là chỉ chỉ này vô lên bên này là bao giờ đó là. 那片老远里许不到，了，北的呀，下，屋的呀，这里不到，好了，南里了。我这这老快的吧，我我讲呢，我利用。不要讲呢。哎哎哎！我关闭，不能叫当。没有，没有。好了，关门了，关门了，关门了，关门了，关门了。哪个都付，哪个都付。不这个这个兵马戏这个老慢的，叫老哪个的下是吧？哪个的下是吧？白笑死，白笑死逼，不满。白笑，白笑，白笑。对对对对。 မင်းကပြစ်ညောင်းပြစ်တာဟလားအဲ့ဒါငါ့ရဲ့အေးကြီးပဲဟာ29မိနစ်တခြားမှတ်တာ29မိနစ်ပါဗျာဟလားချက်တော့ချက်တော့ချက်တော့ချက်တော့ကောင်းတယ်ကောင်းကောင်းနဲ့မှတ်တာကောင်းနဲ့မှတ်တာကောင်းနဲ့မှမှတ်တာလားအေးလီယိုလီယိုခုနကောင်ပဲခေါင်းလေးလမ်းပေါက်တွေကောက်သွားပြီတော့အဲ့ဒါအဲ့ကောင်ခေါင်းပြုတ်သွားတယ်ကောက်လိုက်ကောက်လိုက်အဲ့ကောင် MK နဲ့အနိုင်ကျင့်နေရအဲ့ကောင်ကလေးတွေကိုဒီကောင်လုံနေတာကလေးတွေနော်နော်အေးအဲ့အနောက်မှာရှိတယ်လီယိုအနောက်မှာရှိတယ်အနောက်မှာရှိတယ်အဲ့နောက်ကကောင်တစ်ချက်လုတ်ပါနောက်ကျွန်တော်ကြည့်ရကျွန်တော်တို့ကြည့်တာကြောင့် အဲ့အနောက်မှာခုနအဲ့ဟိုးကောင်လာမှာဇုံကနေလာမှာအဲ့ကောင်ဇုံထဲကနေလာ19မိနစ်နော်ထဲမှာရှင်းလာကိုလောင်းထဲမှာဝင်ခဏလေးခဏခဏအရင်အရင်အရင်တက်တော့မှာလာကိုလူကဒီကောင်တို့ကဘလူတောင်တက်သွားတော့တက်မှာကိုလောင်းထဲမှာတယောက်တည်းလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီဘဲတွေကအဲ့ဒါလာပေါင်းဟာအဲ့ထဲမှာတကောင်ကိုင်းလာပြီလာပြီကောင်မကျန်တာလားလား ဒါမှမကြံတော့ normal ကျန်တယ်လားလားအဲ့ဒါလား no no no no no ကိုင်းရမှာကိုင်းရမှာတော့တတတတတအဲ့ဒါအရှော့ရှော့ရှော့ဒီုံတို့ရေကျွန်တော်ကအနောက်ကိုဘတ်ချော့ကြည့်နေရအောင်အရှေ့ကိုတက်သွားတယ်တဲ့ပြောတာမဟုတ်တိုင်မင်းလေးပါမခေါ်ဘူးဒီဘက်ကြီးလက်စားနေချွတ်မင်းနဲ့ကလည်းချွတ်မင်းနဲ့ကလည်းနှစ်ယောက်တကားရောက်ချွတ်မင်းနဲ့ကလည်းနှစ်ယောက်တကားရောက်နှစ်ယောက်တကားနေရာတော့နေရာတော့ပါခေါင်းနဲ့ထင်တာကဒီကနေရာကြီးတာ ခြေတန်းတကောင်ပဲပေးတာဘရိုတွေ့တွေ့အောင်မသွားနဲ့ရောစုံနဲ့သွားမယ်စုံနဲ့သူတို့သွားမယ်စုံနဲ့သူတို့သွားဒီမှာဒီမှာနေအာအော်အော်အော်ဘေးဟောင်းနေပြနေဟောင်းနေပြနေရိုင်းချင်းအကောင်အေးအဲ့နောက်မှာရှိတယ်အကောင်ကိုပြောတာနေနေနေနေနေမငိမငိမငိနေမငိနေကြောက်ကြောက်ကြောက်ဟောင်းနောက်စစ်ပြိုနောက်မှာရှိနိုင်နေတယ် တေတော့မရှိရငါဒီမှာတန်းတာတော်တယ်ငါပြောတယ်ငါရှိနိုင်သေးတယ်ငါပြောတယ်သူက7ယောက်ဆိုဘေးအများကြီးပဲဘေးအများကြီးပဲတော့ဝါယောဤတွားယောနပ်နပ်နပ်နပ်နောက်ကိုစစ်ခိုင်းတာဒီတိုင်းမကြည့်ခိုင်းတာကိုမင်းကဘာလို့တတ်သွားအော်လည်းမနေဘူးတော့ဟိုဟိုကဘာလဲဘာကြောင့်တော့ 안 따지라고 막 왜? 따지라고 너? 오이요. 아니야. 말아 말아 동산 나만 말아 그거 뭐지? 동산네. 나사 거 동산네. 아, 머리 머리. 짜이다, 짜이다. 32မိနစ်နော်19 30နဲ့အဲ့ဒါမှတ်လိုက်တော့မင်းသိသွားရင်လားအရှင်းမှာ3ဟုတ်တော့ငါတက်ပြကြံခဏလေး3ဟုတ်တယောက်ကြံမှာခဏလေးဝိုးလေးနေဗလားဝိုးလေးနေတာဝိုးလေးနေတာဟလားကွန်မနဲ့ပင်းမှာ real လေးရှိဗလားလက်မလေးအသေးလေးကဝိုးလေးပဲနေဝိုးမယ်ဟလားဝိုးမယ်ဝိုးမယ်ဒီကြီးလေးရိုက်ဝိုးလေးနေဝိုးလိုက်ပါပြီโอเคနာစာအဲ့ရှေ့မှာ3အောင်ကျန်တယ်ဗျာ3အောင်တယောက်ပြရမှာခဏလေးတိတ်တော့မလွယ်ကူဗျခဏလေးချိန်နေတယ်အဲ့ဒါနင်ပါပါတယ်ဟဲ့ ជីជីဟာโอเคလားဆောက်ရជីជីလေးရိုက်ဝိုးလေးနှိပ်ပြရတော့အသေးလေးဝိုးလေးနှိပ်ရလား real လေး real လေး real လေးနဲ့ update တော့ကြပါဦးနေ့ရစီနှိပ်ကြကြအောင်နော်ဒီလိုကျွန်တော်လိုက်လိုက်လိုက်ောင်းလေးကန့်နေမှာဒီ၃အောင်ကန့်နေမှာ brother ဒီ၃အောင်ကန့်နေမှာနေရောဟဲ့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးခွိုင်းမယ်ဗျ တုံးအောင်ကန့်နေမှာငါတယောက်တည်းထားရည်တယ်ကွာလီယွန်နဲ့ဟုတ်ကငါ့ကိုကြောက်ပိုင်33မိနစ်မှတ်ထားနော်33မိနစ်မှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားတယ်ဝင်ကြောက်ရေးဘုံနေချဲတယ်ဘုံနေချဲတယ်ကြောက်ရတော့လို့မရဘူးကြောက်နေဘုံနေတန်းချဲ33မိနစ်တော့တော့ထပ်နော်ရနော်မိုင်မိုင်မိုင်对比，就对比，对打的，对打的，对打的，谁把对打的搞了？ နေအောင်တကောင်တွေးထားတယ်ဗျဘာသာလို့ခဏလေးပြင်းနေတယ်ချောကြပါမယ်ဆိုရင်ကြောက်ပြတော့င်းနေနေချောကြပါမှာကြောက်ဒီဟောဒီဟောကျွန်တော်မတာဘူးလीတယ်မသာဘူးပုံကြီးอ่ะစုံရမတာဘူးသူတို့ဘက်ပဲတွားခိုင်းတာရောမမြတ်တာမမြတ်တာ số giờ vẫn nhớ tàu giờ thì mà chết thì điều nó động nó động nó cầu nộ anh đừng nghe nhà đủ rồi nhà đủ ta đủ nhà đủ là quay mấy 好，多米养鱼，打卤米鸭肉，米鸭肉，打卤米鸭肉，包米瓜，少言说的话，少言周大米嘛，他刚没见到嘛，那个玉米瓜，多几路那呢？瓜，好家伙嘞！你别怂啊！哎，干嘛光在被踩？大肌肉了！ အလားလေးအိမ်တာအိမ်ကြီးနဲ့ပြန်တက်လို့မရတော့